días. Despertaste. Te trajo este paquete. ¿Y quién trajo qué? Lo mío. No sabe aquí que me trajo y tú corres toda la semana. Pero yo no sé quién es. Ah, bueno, muy raro, vea. Dejo tu paquete. Hola, mi amor. Hola, amor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, ya te iba a llamar. ¿Cómo así que tu abuelo? No, pues el viejo todavía sigue muy enfermo. Ay, amor, ¿cómo así? ¿En serio? Sí, está un poco decaído. Amor, ¿y cuándo piensas volver? No sé, pronto una semana, un mes. ¿Cómo así? ¿En tanto tiempo? ¿Y entonces nosotros qué? Calmate, yo sé que me toca. Amor, ¿cómo así? ¿Y el ascenso que te iban a dar qué? ¿Vas a dejar el trabajo tirado? Me va a tocar denunciar. ¿Estás loco o qué, Nicolás? ¿Qué te está pasando? Piensa en las cosas, porque no sé entonces qué pasa con nosotros. No entendés nada. Mejor hablamos ahora. Ve, este será el café de la cooperativa. Gracias. <laughs> Está cocinada. ¿Quieres para lo mismo? No pero de café. Es que van de decorativa. Por eso es que los pues tienen así jodidos. Por eso es que los tienen así tan jodidos. Seguro que sí, mío. Son de mensaje. Después del tono, grave su mensaje. Hola, mi amor. Eh, te he estado llamando varias veces y no me contestas. Em, quería decirte que he tomado la decisión de quedarme aquí. Para mí es muy importante permanecer en esta tierra, lo importante que es para mí. Em, bueno, pues, espero poder hablar contigo luego. Nos vemos. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué necesitas?